今日は、えー、なんかあのとんでもない作戦があるという東アジアプラスその他近所の場所も含めていろんなところのとんでもない間抜けなやつだったかを全部呼ぶイベントを計画しててあ日本語日本語、うん、日本語、うん、俺はけおめはけあ文句あるか <laughs> あガチャーンワンちゃんちゃんちゃん大家ちゃん大便ちゃんあ为什么 you you 来了对你为什么来这 I don't know にあの繋がっていったらあの安倍君とかそういう人たちがやってることなんかもうどうでもよくなってしまうと思うので。最少啊，至少五十个台湾人会过来啊，小小心小心小心台湾人，小心台湾人啊。